Zlatan, aspetta, sì, è tornato l'audio un attimo. Sì. Sì, sì, perché eh, tanti parlano di Champions, Arrigo Sacchi ne ha vinte due e con una battuta ha detto che se non avevi il 46 o il 47 di piede, non lo so, forse non ci arrivavi su quella zampata del primo gol. Possibile, non lo so, però anche Sacchi sembra geloso perché sta parlando troppo, deve parlare meno in televisione e anche ai se lui vuole qualcosa mi devi venire a me e parlare. E... Mm, eh, era un complimento alla no, fine. Era... No, però anche parlato prima, quando ero in Barcellona, non solo adesso. Ma io credo di poter esprimere con correttezza ed educazione quello che penso, senza offendere le persone, non credo sì, di avete sì, mai bene, offeso. Però se vuoi qualcosa vieni da me, non solo in televisione. Ma io non voglio nulla, mi chiedono le allora, cose e, e, e, e, dico quello che penso, ripeto, Va senza bene. mai offendere. Eh, non, è, non, mi dà niente, non mi, non mi, dà motivazione, è solo che quando uno parla troppo, parla troppo e tu sei uno di loro. Ma, eh, ma, eh, ma guarda, è eh, un'educazione. io credo che no, anche perché Zlatan, veramente... no, ah, questo non è tanto educato da parte tua. Ma ne, ma ne no, era scusa, anche tempo in Barcellona, ho sentito troppo, ma troppo scusa, negativo. Zlatan, ma eh, chi fa il critico ha il diritto e sì, anche il dovere bene, di fare un'analisi, magari non è, non è secondo te corretta, però da qui sì, anche perché, a, a questo insomma, tipo sì, di atteggiamento ce ne certo, piove. Però devi anche essere realistico, perché a tempo in Barcellona era solo cose critiche. Però va bene, questo sta Beh. per te, tu puoi pensare come vuoi, io faccio il mio gioco, se non ti piace non mi guardi. No, no, ma, ma tra eh, l'altro eh, ha avuto solo parole belle stasera. No, no, no, non è questo, guarda, è sempre un rapporto, ripeto, di correttezza e di, e di rispetto che ci deve essere. Io eh, esprimo quello che penso, bene, ma con spiegare, rispetto. Non mi devi spiegare niente. Beh, però devo dirti che dovrai imparare anche l'educazione. Sì, sì, sì. Va bene. Eh, credo che sì, adesso tra l'altro deve anche andare Zatan, non so. Vabbè, insomma è stato <laughs> chiarissimo sì, in tutti i modi, okay. anche se sinceramente a noi qui è sembrato... Eh, eh, un, un, pochino stonata questa uscita anche perché insomma, eh, eravamo tutti qui a magnificare insomma, la sua prestazione, ci spiace insomma, se, se, se, Zlatan eh, ce l'è presa. Quando attaccavamo eravamo grosso modo così, quando eravamo vicino all'area io volevo sempre tre giocatori che poteva essere questo Donadoni, questo Van Basten e questo Gullit, oppure poteva essere questo Gullit, questo Van Basten e questo Donadoni, oppure poteva essere eh, Colombo qui e Donadoni qua. Poi succedeva delle volte che questo andava ad aiutare e allora in questo momento ci trovavamo con questo giocatore che andava, centrava. Cioè le posizioni non erano mai fisse, i sincronismi erano importanti, non aspettavano là, ci arrivavano. Eh, questo riceveva la palla, guardava in questa direzione, questo andava, dava la palla, il più vicino lo andava a aiutare, questo attaccava il primo palo, questo il secondo, questo veniva dietro, formando sempre, vedete cosa si formano? Sempre dei triangoli e questo creava problemi alla squadra avversaria, però erano importanti molto i tempi, le distanze. Le distanze voleva dire che già allora adesso ancora di più. Eh, un passaggio di 10 metri è un passaggio che tutti sono in grado in Serie A di fare. E saranno, è preciso e veloce, è raso terra. Un passaggio di 40 metri è poco preciso, non è raso terra, è alto e non, quello che la riceverà non avrà collaborazione perché sarà isolato. In più il difensore avversario che marca un giocatore a 40 metri ha solo un problema, quello dell'anticipo, ma con la palla a 10 metri ha paura che l'attacchi in profondità e allora sarà più attento a coprire lo spazio che anticipare. Quindi muoversi come un organetto. Eh, noi eravamo disposti anche con Maradona e Careca a essere due contro due. Se questo veniva incontro e questo l'andava a seguire, questo immediatamente si posizionava in una posizione intermedia. Il terzino immediatamente cercava di stringere. Erano tutti movimenti sincronizzati, la cosa più difficile, che permetteva a noi di non perdere un giocatore. Le squadre italiane in genere, se hanno Maradona e Careca, hanno tre giocatori sempre fissi, hanno perso un giocatore. Parlavo di triangoli. Se un attaccante andava qua, e questo giocatore aveva la palla e io avevo due attaccanti qua e anche Vani fosse andato qua o Ancellotti è evidente che per fare un triangolo è questo se c'era già uno largo questo faceva questo movimento se invece questo andava l'altro veniva in questo modo se i due attaccanti questo aveva la palla questo veniva incontro e qua gli andava oltre. Cioè tutti i movimenti eh, sincronizzati nello stesso tempo differenti per confondere sempre di più gli altri. Io non avevo tanti giocatori che nell'uno contro uno eh, fossero così bravi e credevo molto nella velocità. Noi facevamo degli allenamenti anche senza pallone. Succedeva, non so, che io dicevo Giovanni Galli voleva dire che era lui che aveva la palla. Lui guardava di qua, allora questo giocatore faceva un movimento in profondità, immediatamente questo si spostava, quest'altro si spostava, quest'altro si avvicinava. Poi quando, dopo dicevo, Tassotti, lui guardava avanti e c'era un movimento, perché quello che non, il problema non era tecnico, anche con le mani si muovevano male. O se questa sera siete d'accordo. Eh, secondo me neanche stasera. <laughs> Boh, io mi siedo però Allegri, eh, guardi. Eh, guarda, eh, non ti fa tanto onore, eh, visto la mia storia e, e la tua storia. Eh. Vabbè Enrico, però se sei permaloso... No! Mi hanno insegnato ad ascoltare tutti, poi decido da, da, da, da chi prendere e da chi non prendere. Anzi, a volte quelli che secondo che io valuto a un certo livello, faccio il contrario e quindi mi rimane facile. La domanda di Enrico, partiamo no, da... No, non sono disposto a parlare, quindi eh. faccio Arrigo. nessuna ecco. domanda. Eh. Arrigo, domanda... Quando avrà imparato il rispetto che si devono alle persone, allora parlerò. Ma, eh, eh Arrigo, ma eh, scusa, abbia pazienza, ma eh, io rispetto ne do, cioè, ho risposto solamente a quello, ho fatto una battuta non ci troviamo d'accordo, d'altra parte forse ci sono di Livorno le battute sì, ma anche eh, adesso, non le capiscono. Eh, faccio il contrario no. di quello, vabbè, eh, io ti auguro di vincere anche delle no. Coppe dei Campioni, tanto che sei lì, dai, lasciamo Arrigo, ah, perdere. Posso... No, no, no, ora mi sto... No, no, ferma, ferma, ferma, no, ora, ora, sto prendendo la calma. Io non ho offeso nessuno, ho fatto solamente una battuta. Purtroppo chi non capisce non è colpa mia, io rispetto tutti, eh, dico Beh, solamente uguale, che... Eh, no, no, perché eh. l'altra sera non sei stato rispettoso per nulla. E anche stasera perché hai detto con certe persone faccio il contrario. Io non sono stupido. Eh, eh ho, ho, forse anche un scusa, po' più ma, di esperienza perché, per scusa. te. Quindi io... lasciamo stare. Max, io ti auguro di andare bene, di avere tanti successi. Guarda, non ce l'ho assolutamente con te. Anzi, ti devo dire che io sempre, ho sempre pensato che fosse una persona per bene una persona educata è anche, un, buon allenatore. Eh. È anche un buon allenatore. E sono anche mediamente intelligente. Ecco, ma ne sono sicuro. Benissimo. Però ecco, Bene. io credo che dovreste avere più rispetto per una persona che è del mestiere e che ha fatto solo un'analisi tecnica l'altra sera. Invece eh, sei partito ar arrogante eh, ma e presuntuoso. Che, ma, ma arrabbi eh. te, eh, Enrico, ma cioè, non è che io possa essere d'accordo con te. Eh. Bah, eh, Se cioè, te eh, vedi una partita, te vedi una, ti faccio l'allenatore, te stai a commentare. Vabbè, voglio dire, credo che, voglio, Enrico, cioè, io nella mia vita non l'ho mai detto così a certo. nessuno e ti posso dire che ho avuto dei... dei, dei sì, ma 25 anni fa non c'erano anche le televisioni. Eh sì, vabbè, lasciamo, <laughs> lasciamo stare. Dai, dai aggi aggiornati, sentiamo. dai. Ciao Enrico. Ciao. Eh, la sensazione che si è avuta è che la Juventus inconsciamente o consciamente, eh, abbia giocato più per il pareggio che per vincere la partita. Gli altri con i pregi, perché hanno dei pregi, è una squadra difficile, ostica, sicuramente complicata, però hanno cercato eh, forse un attimino di più di vincerlo. Ci sono stati pochissimi tiri in porta, è stata una partita sotto questo aspetto non brillante, però loro qualche tiro l'hanno dato almeno. Ma Enrico, io e te non ci troviamo mai d'accordo. Non capisco, <laughs> o te guardi un'altra partita o ne vedo un'altra io. Eh, eh, la rivedremo, che, la rivedremo dire... tutti e due assieme, dai. <laughs> no, no, no, no, perché credo che abbiamo due concetti di calcio completamente diversi, perché eh, credo che tu ami molto di più eh, l'Atletico Madrid per come gioca e magari un po' meno le squadre che, no, no, che hanno tentato di giocare che... come stasera. No, no, a me non piace l'Atletico Madrid è come gioca. Complimenti a tutti alla fine non è un evento per il calcio, è sempre lo sport. sport è la cosa culturale che di più possiamo educare a, ai nostri figli. Eh, la forza che ha lo sport non ce l'ha un'altra cosa. Pep, eh, ci hai detto prima che nel calcio italiano non mancano talenti, che è solo questione di tempo e che stanno venendo fuori. Allora ti chiedo qual è il maggior talento che in questo momento eh, ti ispira del calcio italiano? No, non è questo del singolo di una persona, io sempre ritengo che eh, paese come l'Italia, come la Spagna, come la Germania, come il Brasile, eh, il talento sempre c'è. Giocatori bravi, giovani sempre ci sono, sempre come allenatori. Tu sempre. che loro, molti di loro forse non lo sanno. Eh, siamo vicecampioni d'Europa nell'Under 17, vicecampioni d'Europa nell'Under 19, terzi nell'Under 20. Eh, cosa significa questo? Allora, ecco, bravi. Per te in Italia un piccolo Guardiola può essere De Zerbi? Uh, eh, Arrigo con... mi hanno parlato molto molto molto bene di, di lui, de... De... delle sue squadre. Uh, uh, eh, io, io, credo, io sono con questo con Arrigolo l'abbiamo condiviso. Insomma. Eh, giudichiamo i risultati, ma dobbiamo vedere che sicuro che ci sono allenatori bravi giovani, bravi giovani che oggi la gente è molto preparata, credo di più della nostra generazione, molto molto preparata volta più difficile trovare l'avversario perché sono, sono un gruppo di lavoro molto molto buono. A parte Cristiano Ronaldo, qual è il giocatore della Serie A che le piace di più? Ci sono tanti, sono tanti, non è, non è una questione di uno, ci sono tanti. Uh, a me piace vedere la squadra che è come tutti, ognuno fa o vede quello che, che gli piace, eh, ci sono squadre giocatori che mi piacciono vedere, la guarda che no, eh, sto un'altra roba. Ancelotti guarderà... bravo, Insigne senza dubbio. Mister, si aspettava che Sarri riuscisse ad imporre le sue idee così in fretta anche in Inghilterra? Sì. Guarderai il derby e ti chiedo come vedresti in Modric e l'Inter. Ma questo è come si chiama? Fantacalcio quando è. come si chiama? No, quando è la trasferta di parlare ai giocatori l'anno prossimo. Adesso è chiuso il mercato. Hai visto invece Gattuso, che ne pensi di questo nuovo? Mi hanno parlato molto bene eh, di lui. Ci sono un preparatore atletico nella mia squadra Manchester City che ha lavorato con lui nel Pisa forse? È stato nel ah, Pisa? Ah, essere, sì. e mi parla benissimo quindi con questo io ritengo questo, mi fido di più, mi dispiace per voi, eh, dei giocatori che hanno stato con l'allenatore che è la vostra opinione, mi dispiace. La VAR ci vuole anche in Champions? Come? La VAR anche in Champions? Prima o poi sarà, sì, sì, ci sarà sicuro. Guardiola, can we have a quote on Henry as new manager of I'm Monaco? I'm so happy for him. So, so happy. He deserves uh, all the best. So, he was my, my old player and... Uh, Uh, mm, yesterday I sent him a message and hopefully hopefully he can do a good job in Monaco. So he deserves it. He's a very nice guy. Se tu sai che Ancelotti siete i maestri del calcio, Mazzone che cos'era? Ah, ma Mazzone è stato il più forte di tutto, mi spiace Arrigo, ma Mazzone, Carletto. Ah, no, Carletto. Carletto è un fenomeno. No, perché, Mazzone corre perché... sotto la curva. È un fenomeno. No, no, tanti anni fa. Dico, sì, la prima volta che è stato, è stato a Brescia era un Brescia-Atalanta è andato sotto la curva e ho pensato che cazzo faccio qua? <laughs> Ah, le persone per bene se meritano tutto, mi ha aiutato molto, mi ha aiutato molto un periodo duro della mia, della mia carriera qua in Brescia, il primo mesi e, è stata una persona per bene. Mi, forse, forse può vedere queste parole e gli mando un abbraccio fortissimo Perfetto, a lui e alla sua famiglia. Il tuo ritorno in Italia è un'ossessione oppure un dolce no, pensiero? Io in Italia vengo spesso quando posso, Insomma, mi piace molto il vostro paese, molto. Non parlo lavorativamente. Sto lavorando qua. No, mi piace molto il vostro paese, tengo amici, ce l'ho amici e quando pongo mi, mi scappo. Quel futuro dirà. C'è qualcosa che ti manca di più dell'Italia? Come? C'è qualcosa che ti manca particolarmente? No, mi piace venire qua, mi piace la gente. Sono molto simili ai catalani e spagnoli, sì, quindi mangiamo bene, c'è luce, amore alla vita, quindi... Sono questioni No, non lo so, questa cosa si passa o si c'erano. Anche un tema che la Juventus ha sollevato, un tema arbitrale, ecco, poco fa il direttore generale Marotta ha detto che non possiamo eh, consentire che il calcio, sia, il calcio, italiano sia trattato così, ecco, questo ne va un po' dell'immagine, lei che ne pensa? Dai, la Juve è troppo forte, dai, la Juve è troppo grande come storia, non si possono lamentare. Ho letto dopo la partita andata che io ho arbitrato la partita. Non si possono lamentare, vai. quando si perde uno va a casa, dalle stringe le mani e, e, impara che posso fare per la Juventus, non si può lamentare. È come il Bayern di Monaco quando perde contro il Madrid 0-4, quando ha perso contro il Barcellona, fa i complimenti agli altri, le fa, che il calcio è questo, a volte succedono così se l'hanno avuto la palla gol del terzo gol del de quadrado, le due palle gol che ha avuto, che ha avuto, mm, chiama, che ha avuto uh, Morata. Forse un gol, eh, eh, un gol in fuorigioco, sì, forse, ma questo è il gioco, a volte, a volte, a volte queste cose succedono. Sandro, a voi Guardiola. Sacchi e poi Cesari. Prima Rigo. Ciao Pep, complimenti. Ciao. Ciao. Ma al 69esimo tu pensavi di potercela ancora fare? E... Se facciamo un gol sì, se no no. E... Come, come, stavamo giocando no, ma nel calcio a volte queste cose, io al minuto 60-65 in Torino non pensavo che la Juventus poteva fare due gol, non avevano passato, non ave, non avevano passato da metà campo, quindi eh, l'avevo parlato nel spogliatoio, so, perché quella situazione dopo il 2-1 eh, che diciamo che, che la Juventus ha difeso male? No, semplicemente una questione emozionale, lo stesso che è successo a Torino, quindi in queste partite la questione emozionale entrano tanto e noi dopo il 2-1 l'abbiamo gestito bene, abbiamo attaccato con pazienza senza prendere nessun contropiedi e, eh, e poi, e poi abbiamo, abbiamo, la fortuna di tenere i giocatori con uno contro uno che hanno, ci hanno fatto la differenza. Cesare. Peppe, scusa, volevo dire una cosa. Vai. Peppe, eh, sommando i 65 minuti di Torino e gli ultimi 25 di, di Monaco sarebbe una grandissima squadra. Riesci a, a, fare 90 minuti interi la prossima volta? Me lo auguro. Ma sai che succede Enrico? Che gli altri sono bravi pure, pure sono bravi. <laughs> Se noi siamo bravi, ma gli altri pure. E poi quando giochi contro Pogba, contro Morata che vale spazio come nessun altro, uh, questi giocatori fisici, io lo vedevo prima del campo, ci, sono grossi, sono alti, ci, ci, ci superano due teste, uh, sono, sono, sono gran, grandi campioni, sono belli a Benucci, a Varsagli, a Buffon, a Hernanis. A, eh tutti quanti, sono, sono, una grandissima squadra, quindi vincere, fare quattro gol italiani, io davvero devo, devo pensarlo bene. Complimenti Pep, grazie, grazie bocca al lupo. Ed eccoci, yes, here we go for our video thoughts of the day. Uh, first of all, it's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this Fantastic, Electric, Blue, Black and Grey Reason, only 8 euros, per very cheap, i great. Però preciso, di nuovo una volta, come ho precisato nelle ultime settimane, negli ultimi venerdì, per chi non l'ha capito, uh, ogni due settimane in realtà io taglio questa parte. Infatti, come vedete, adesso ce l'ho lunga, è trascorsa una settimana, mentre ogni settimana questa parte qui Ripeto, questo perché principalmente ho come fonte di ispirazione Aragorn del Signore from the Lord of the Rings, il Signore degli Anelli. Ovviamente, come ripeto sempre, non gli somiglio né a lui né all'attore grandissimo Viggo Mortensen, ma semplicemente è un modello di ispirazione, il tipo di barba che credo sia anche la vera barba che un uomo dovrebbe portare, cioè questo significa non oltre le due settimane, ma in tal senso vi invito anche a vedere il video trailer il canale perché lì parlo appunto della, della barba, dico un video risalente a <laughs> due mesi fa, eh, dico anche una cosa curiosa, su, cioè un pensiero interessante ispirato a una frase di Shakespeare, poi uh, yes, point two, it's a Friday once again, and as every Friday I have seen my favorite broadcast on cinema, conducted by the mythical Gigi Marzullo, Aaron the main channel Rai 1, and... Uh, sì, come vi sto ripetendo, io in questo programma si parla delle uscite dei settimanali dei film con dei studi e collegamento, attori, anche con pareri di persone. L'uscita sala, dopo la visione dei film, poi si commentano gli incassi, il botteghino, insomma, eh, le classifiche dei film, eccetera, eccetera, ma soprattutto in questo programma il conduttore, appunto, è il nostro mitico Gigi Maggiulo, secondo me grande uomo di cultura, pronuncia la sua frase calza sul cinema, che ripeto ancora una volta, come sto ripetendo la settimana, fa così. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Cinema is dream, cinema is culture, cinema is freedom. Grandissima verità, great fruit. E poi faccio un'altra aggiunta, uh, sì, che mi, sono dimenticato, mi dimentico sempre, batta, se every Friday, però di notte, quindi tra qualche, cioè di sera, quindi tra qualche ora, i will watch my favorite broadcast on art. Uh, art Night is called the broadcast and on uh, the Rai 5 another great channel cioè, cioè non un altro grande canale perché Rai 1 io non lo guardo quasi più lo guardo solo per questa trasmissione praticamente a parte qualche raro evento come le partite però Rai 5 è un grande canale di cultura che consiglio anche ovviamente agli italiani spero qualcun altro lo guarda ad ogni modo questo programma sull'arte, di, eh, diciamo dura un due ore, due ore e mezza, molto interessante veramente, uh, sì, è quest'anno condotto da Neri Marco Re, uh, grande comico qui in Italia, e la scorsa puntata è stata incentrata su Giorgio De Chirico, grandissimo, anzi tra l'altro avrei voluto condividere questo, questo, la parte del programma in cui si parlava di lui perché viene fatta questa intervista a lui mentre dipinge un suo bel dipinto e parla un po' con l'intervistatore, è un grandissimo pittore che tra l'altro, secondo me, eh, di cui tra l'altro si ispira anche il maestro, Mr. Lynch, praticamente sicuro, praticamente così, penso soprattutto a Twin Peaks. E poi anche su uh, Lucio Amelio, un grande eh, appunto promotore d'arte, che tra l'altro fece anche conoscere Andy Warhol con un esponente appunto della, della pittura sempre, un altro esponente importante della pittura, comunque un grande appunto promotore d'arte, leggete un po' la sua bi biografia se non lo conoscete, tra l'altro presentato in questo programma, cioè descritto voglio dire da Mario Martone, grande regista napoletano e anche comunque un grande regista italiano. Poi proseguendo, uh, sì, It's a Friday once again, point 3 and as every Friday I uh, was thinking about Towers, la mia serie, ma soprattutto la sua, uh, eh, Mr. Lynch, sulla mia serie musicale On It's a Friday Once Again. Se tutto va bene, più tardi dovrei caricare il 31esimo se non erro. Anche se non so ancora su che cosa è incentrato, ma poi vedrete da voi stessi eh, quando caricherò l'episodio, questione di ore. E poi, uh, yes, uh, today is a very great uh, Friday and day because... After the birthday of uh, eh, 29 of my ex-teacher of philosophy and history eh, of the high school, my teacher of the high school, and after the birthday, the birthday, the 80th birthday on eh, March 30th of our great Kenneth Welsh, our mythical Windermere from Twin Peaks, and after the birthday yesterday of the immortal, cioè avrebbe fatto, voglio dire, se fosse stato ancora vivente a 337 anni, Johann Sebastian Bach, di cui spero avete visto anche i video che gli ho dedicato, today are two birthday. Birthdays, because today I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very 76th Birthday to the mythical coach, Italian coach and Ben also because it's also a great man other the coach, football coach, to Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario del calcio fusignano. He was born in Fusignano on April 1 of 1946 So he has, uh, have, has uh, 76 birth uh, years uh, today. Great uh, coach, veramente ha rivoluzionato il calcio, ma sicuramente lo conoscete, parlo soprattutto a chi conosce il calcio. Eh, che dire, non posso dire nulla perché c'è talmente tanto da dire, ma, ma mi piacerebbe solo da, appunto fargli gli auguri perché è un grande personaggio, appunto come ripeto, non solo secondo me del calcio, ma anche come uomo. Uh, vabbè, sì, il suo Milan, sapete, ricorderete, è leggendario, ma peccato solo che in Italia al Mondiale 94 invece fummo eliminati. Comunque eh, vorrei dire molte altre cose, ma per, un po' per una questione di tempo, un po' perché sono l'ultimo a deve parlare, perché ci sono state dette tantissime cose su di lui, mi limito a questo. E poi...